I'd like to talk a little bit about latent tendencies. Ich möchte etwas über latente Tendenzen möchte so ich gerne sprechen. This means latent suggests that there's something there. Latent bedeutet, dass da etwas ist, which hasn't really manifested. was sich nicht wirklich manifestiert hat. And tendency is something like the structure of the mind. Und mit Tendenzen meine ich die Strukturen des Verstandes. And so of course something like sexual abuse or physical violence or emotional violence. Und sexueller Missbrauch oder auch körperlicher Missbrauch oder emotionaler Missbrauch. When we were younger. Wenn wir klein sind. is a kind of extreme version of these latent tendencies. Ist eine extreme Version von latenten Tendenzen. And this word latent suggests that we're not really in touch with that. Das Wort latent bedeutet, dass wir nicht wirklich damit in Kontakt sind. So um, what we have discovered in this community over the years. Was wir hier in der Gemeinschaft über die Jahre entdeckt haben. Because our community is focused on freedom. Weil diese Gemeinschaft, die ist ja auf Freiheit fokussiert. We're not really trying to be spiritual. Wir versuchen hier nicht spirituell zu sein. We're trying to be free. Wir wollen frei sein. Which is a little bit different. Das ist ein kleiner Unterschied. And so um, what we have discovered is that actually we're all free. Also was wir entdeckt haben, ist, dass wir alle schon frei sind. I was hält uns davon ab, in jedem Augenblick frei zu sein? Das sind die latenten Tendenzen. And so what we are doing in this community is to dig around. Was wir in der Gemeinschaft machen, ist herumzugraben. Dig down in the basement. Ganz tief im Keller zu graben. In those corners where we don't really want to look in diese Ecken, in die wir nicht hineinschauen wollen. Because we have some idea it might be a bit uncomfortable. Weil wir vielleicht die Vorstellung haben, dass es dort nicht so gemütlich ist. Or we have some idea it might actually be quite painful. Oder wir denken vielleicht, dass es sehr schmerzhaft werden wird. And so we have kind of created a kind of uh, screen. Und so haben wir eine Art Schutzwall kreiert. For some people, we create a kind of concrete wall. Manche Leute haben auch eine Betonwand kreiert. And we live, you know, outside of that. Und wir leben außerhalb dessen. In a slightly superficial kind of way. In einer auf eine oberflächliche Art und Weise. And we never really want to look inside to those dark corners or uh, let's say the dark corners of the basement. Und wir möchten nie wirklich äh, da reinschauen in diese dunklen Ecken des Kellers. Uh, freedom needs some kind of courage. Freiheit braucht Mut. Because we need to be able to look at our latent tendencies. Weil wir in der Lage sein müssen, uns unsere latenten Tendenzen anzuschauen. And these latent tendencies can be very subtle. Und die können auch sehr subtil sein. They don't necessarily have to be some kind of traumatic thing. Also die müssen nicht notwendigerweise irgendwelche dramatischen Auswirkungen haben. They can be quite subtle things which are not easy to find. Es kann sein, dass das sehr subtile Strukturen sind, die nicht so leicht zu finden sind. So how to find them? Wie kann man sie denn finden? Everyday life. Im täglichen Leben. So in our community we do all the things that you do wherever you live. In unserer Gemeinschaft tun wir all die Dinge, die man auch macht, wenn man irgendwo anders lebt. We go shopping. Wir gehen einkaufen. Cook lunch. Wir essen Mittag, wash the dishes. kochen Mittagessen. Wir spülen we ab. Clean the floor. Wir putzen den Boden. We make the bed. Machen die Betten. Everything that everybody else does, we're also doing. Alles, was man überall woanders macht, machen wir auch hier. But when we're doing it, while we're doing it, aber während wir es tun, we're trying to watch what's our um, what kind of pattern might come out. Dann schauen wir auch, was für ein Muster vielleicht erscheint.